Astăzi este despre a îmbunătăți. Uh, în dicționar este a face ca ceva să devină mai bun. Și uh, m-a impresionat foarte mult uh, un citat din Thomas Watson. Dacă vrei să-ți îmbunătățești rata succesului, dublează-ți rata eșecului. Mi se pare genial și nu pot să spun decât că de acum încolo pentru mine a îmbunătăți este a-mi dubla rata eșecurilor. Ciao!